hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है क्या सिखा रहा हूं ध्यान से समझिए यहां पर लिखा हुआ है नाम अब ये नाम की लिस्ट जो है छोटी है यहां पर लेकिन आपके पास ऐसी बहुत बड़ी रेंज हो सकती है हो सकता है कि आपके पास काफी बड़ी रेंज हो तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत ये हो जाती है कि हम को अगर रिप्लेस करना हो लाइक अगर आपको फर्स्ट नेम रिप्लेस करना हो लास्ट नेम रिप्लेस करना हो ठीक है टाइटल को रिप्लेस करना हो या किसी भी चीज को रिप्लेस करना हो तो सपोज करिए यहां पर हमें रिप्लेस करना है टाइटल को यानी कि सूरज लिखा हुआ है तिवारी को रिप्लेस करना सिंह को रिप्लेस करना या तो एक एक करके कीजिए ये बड़ा मुश्किल काम है नहीं तो एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल एफ बस कंट्रोल एफ प्रेस कर दीजिए और यहां पर आपको क्या टाइप करना है रिप्लेस पे जाना है ये रिप्लेस देख रहे हैं यहां पे चले जाइए फाइंड वॉट दिया हुआ है और ये रिप्लेस विद दिया हुआ है यहां पर ये जो देख रहे हैं फाइंड वॉट यहां पर आपको एक बार गैप देना है एक बार गैप दे दिया यहां पर लगाइए इंटू का साइन इंटू मल्टीप्लाई वाला साइन जो होता है वही आपको लगा देना है काम हो गया है ठीक है चलिए आइए रिप्लेस ऑल पे करते हैं क्लिक जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये जो नेम वाली रेंज लिखी हुई है इसमें देखिए ये जादू होगा तो जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो जितना भी लास्ट नेम था वो सारा हट गया अपने आप ठीक है ये बहुत ही शानदार ट्रिक है कैसी लगी ये ट्रिक कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा thank you for watching this video